Guten Tag, mein junger Freund. Ich grüße dich herzlich in meinem Labor. Was kann ich für dich tun? Hey Alter, pass auf. Ich mache ein Projekt für meine Uni. Ich wollte nur was über Physik erfahren. Oh, ich habe so viel für dich da. Das ist mein ganzer Stolz. Der große Hadronenspeicherring oder auch der Large Hadron Collider genannt. Wir lassen dort winzige Teilchen mit ungeheurer Energie aufeinanderprallen, um den geheimnisvollen Bausteinen der Materie wie Higgs-Boson und Susi-Teilchen oder Quarks auf die Spur zu kommen. Des Weiteren um die geheimnisvolle, dunkle Materie zu erzeugen. Ey, sorry Mann, ich hab nur das voll großer kapiert. Im großen Hadronenspeicherring stoßen wir die Teilchen zusammen, Dadurch entstehen Bosonen und Quarks. Du hast Quark in diesem Collider? Das ist der Hammer, Mann. Dass du Milchzeugs in so einem Ding machen kannst. Kannst du ihn öffnen? Ich habe einen schrecklichen Hunger.